ეს მიმართულებით პრიორიტეტები არ იცვლება, ეს ერთ-ერთი უპირველესი ამოცანა და უპირველესი საქმე, რასაც ჭირთი ჩვენ ყოველდღიურად ვართ დაკავებული, ეს არის ნატოსთან არსებითი პაკეტის ეფექტური სწრაფი განხორციელება. არ მაქვს არც ერთი მიზეზი ვიფიქრო, რომ პარლამენტი ნდობას არ გამომიცხადებს და ძალიან სკეპტიკურად უყურებ იმას, რომ უმცირესობა მხარს დაგვიჭერს, რა თქმა უნდა, ალბათ ეს ასე არ მოხდება. აა რომ ოპოზიცია მხარი დაუჭიროს მთავრობას, თუმცა ჩემთვის საინტერესო იქნება მიზეზები, რა სიტყვიან, მაგალითად მე რატომ არ მიცხადებენ დობას ამ თანამდებობას.